その時僕と友達はとても幸せです毎日会ったりやったり両親に見たいを生活します1日この世界が変わっていくと が絵なんです遅れてくの体温測って来てくださいああ来ましたええー、あのは社会的距離を置きませんか コロナウイルスが拡大するから今までみんなに社会的距離を置きますそして私はみんなのスマイルを見えないですそして手を洗うことを忘れないで、ね コロナウイルスが拡大した後で僕はワンさんのハンサムで顔を見られないでかわいい顔の祖母さんも見られませんでも僕はこのヒンチがあっても我々の幸せが 感謝します今の状況では利点もありますよ社会の中の人の思いやりと手伝うことを見えましたウイルスを感謝して愛と幸せを国家に取り戻します 本当ですね今彼も我々のスマイルに見えませんでも状況が改善するまでみんなは新しい日常のルールを研修しなければなりませんすぐにみんなのスマイルが戻ってきます一緒に頑張りましょう気をつけてください